Lisa kadi left. Nasa i left si Hai nak pergi ke mana? Hai kau nak eh, pergi ke mana? Nak pergi ke mana? Apa dah lanjut? Hai Nisa, ipa kasih tu aja kata yang main Nisa, le kasih oh, apa cik nak pergi kang Nisa apa lah? Lengke, lengke deh, ngerau nak jadi. Hai abang, ilo lo pegang abu lao oh, ke ngase, bem keke tak berapa ngade, jangan kiban le, dua tu. Dapat jauh ibu lebih kan kerja kan? Hai, lele tak nak tahu baru anak aku Jadi pu pu punan pika. Kau jadi man, kau jadi ya. Eh, ipra pek dengan ini selalu waktu. Nak pu? Kau ngaji ngaji nyong nyong nyong nak jadi yang jadi nasi garu nak jadi ya. Pek pengen lah. masa dengan abang nak jadi. Jadi pu ada baju mah. Pek baju bawang putih. eh. Nyong anak bawang putih. eh. Eh, je. Je, eh, je. Kan tengok baju hidung. Alah, dah Abang Leman. <laughs> Malay, Ali. Kau pindah ke dia efeknya lewat. <laughs> oh, Nisa nak urung Mak Koma Kapa-kapa Nisa siap bagai bacut pun Lalu pekang abu Lalu langsung ke pekang anji Kau nak apok pun mana Happy birthday ulang tahun Benar Hak aku ni blut ironi nak bina mata ni. Tidak hmm. blut. Ya Allah. Ah, tuan tu boleh pintu ya. Bangai, tu boleh pintu. Sakit lah. Mantan tu pintu. Mana dia tadi? Kerja aku tu kerja kau tadi. Kau nak pegah apa? Lah. Ay, jadi ha. Ini sah mata kau mal je. Jadi ha. Yang tu jadi pukul rumah kau pegah je pada jam tu. Aku kurang on mak pisang tu, on pisang. Dah kurang ada on pisang kah? Ini nyamuk. Aja on pisang mantel mah. Ya, ada on pisang, ada on pisang. Abu lagu, la abu laut lagi hitiku. Sedang kata tadi pok buih leh. Patut sedang leh pok buih no. Ilong iya aku sepok bang. Ah, man, jeli lah lagi orang yang cuma dah dok dok bentur mau dengar. Hanya hotel Sabang Mereka drum dulu lah Ferry sana No nak malam Kau <laughs> kata dah Bentar rumah orang you Dah tengah eh, Kau mahu hotel sila Aduh Aduh ya Allah <laughs> Hai ya okay Baik lah bag Okay Bercela mu lah. kena ke dia bag Bawa bag tu Hai bercela orang baru ya Mana Audi Hai guys, bag apa kah cukur Alis Alis lo memang terbaik yo. Kau pergi nama Alis mantap aja. Ah, Kau selalu bro ya gamnya. Eh. <laughs> Kau bro. Cuba main menyoro ningan lagi putri mentem manjuk ke nyom mentem tu le tu ibu boleh tu mana ada mana cerah baby apa cuma mana ni baga pemain pemain pemain anak ini baga yang anak ini kau dah bilang anak ไอ้ไก่เล็กกูเลยเออล้างซอติล้างแล้วเดี๋ยวก็ลิ้นมวไปเลยเป็นการเล่นเออได้โฟร์กันเตะเอาไปยองวิปเกะ Hai. Kailan ko? Kailan ko? Kailan? Ano yung bilo? Ay, hukublo! Hukublo! Hukublo! Hukublo! Hukublo! Okay, kok lelah hijau sampai lang. Padik-padik buah hijau memang kok ke akai. Eh, padik eh, buah nang... Oh, hoi, hoi, leh. Hmm. Baik. Mak, <laughs> mak, dia, dia, dia dah sebab Leh dah rumah Oh ừ là một đây đi à đây quá này cái hôm nay chứ đây có việc không dạ dạ bạn à u mà cái cái đó cái cái đó à không lưu cái này bao nhiêu bạn gặp chú bắt ra bắt ra mà mà gặp pisang nhiều ที่เล่อนมาโอมา